Okay so guys welcome to the escape Aku Daniel so hari ni aku nak buat apa Esok aku ada shoot dekat uh, Kat Kat mana ya Kat Jeram kot uh, Dekat area-area Pantaran Besga So malam ni aku plan aku decide dengan Adin Aku nak camping sekali uh, Ya yeah. Tengok lah Sekejap So guys um, don't forget to subscribe, like, comment and share Escape in the house Peace um, um. Sekejap aku basuh kereta uh, Prepare maghrib dan dalam pukul Berapa? Lapan lebihnya tu lah Kita orang akan terus gerak pergi Mana ya? Oh pergi remes <laughs> Pergi remes Esok pagi baru aku prepare untuk shoot pula Harap ada toilet lah kat sana <laughs> Tak, tak tahu macam mana Memang tak boleh shoot lah Harapnya lah Update Nanti aku update Okay Okay guys, aduh jap. Allah. Dan gitu. So macam ni. Ah uh, sorry. Okay guys, um so tadi aku decide aku rasa tak camping kot malam ni dekat Lemis. Maybe kita akan gerak dalam pukul 1 ataupun 2 pagi macam tu something. Adin ah, tengah tidur. So aku tak nak kacau dia. Dia dah lihat sekejap um, Yalah Bayi juga dia nak camping Time-time macam ni Better kita orang gerak sampai sana dalam pukul 3 pagi atau 4 pagi Dah boleh rest basuh-basuh muka semua kan So prepare untuk aku gerak pukul 7 terus pergi tempat shoot Nak cari lagi betul ha, So yelah <clears throat> So aku rasa aku dah decide Aku akan gerak dalam pukul Dalam pukul 1 ataupun 2 pagi macam tu lah Ya yeah, stay tune Tunggu sampai aku shoot dekat sana. Peace. Guys, so kita dah sampai Termes tapi aku tak berani nak masuk um, Radio termes? sebab ada balai polis bergerak <laughs> <coughs> so aku lepak dekat tempat kampung nelayan mana tajap tunjuk eh guys so sekarang uh, pukul 4 pagi kat mana kampung mana tak sekejap gelap ni oh, tapi sampai kat bawah tu terang sikit kot <laughs> wait lah kita orang kat kampung eh macam dia macam dekat tempat hub nelayan Sungai Sembilan Kuala Selangor. Ha, so dalam pukul 4.30 nanti aku akan gerak dengan Nadin pergi ke Pantai Remis lah. Sebab tadi ada polis seram juga nak pergi. So guys stay tune sampai aku shoot dekat The Cabin. The Cabin tak jauh kat depan tu ah, dia selaku. Ha. Di depan-depan tu juga lah. Yalah. So stay tune lah. Okay guys, so sekarang kita dah sampai kat Mantra Remis uh, Tadi aku berapa? Tadi pukul 4, 4 lebih kan aku tengok Pipin Simon Tunggal jap Bagi leka sikit kan <laughs> Tahu-tahu dah 4 setengah So sekarang inilah view kita kat Mantra Remis ha. <laughs> Kat sana nak tunjuk pun gelap Tak ada function Mana Din? Hehehe <laughs> やめてokay, <laughs> sekarang dah pukul 6.22. Aku tidur tadi dalam kereta So sekarang kita nak gerak Keep watching guys Penat Sumpah kali ni aku shoot penat gila nak mampus Tadi ada Aku tak sempat nak buat vlog kat sana Just aku record Putih-putih um, kat sana So Aku rasa tu je lah kat video untuk kali ni Don't forget to subscribe, like, comment dan share Aku Daniel Escape the House Peace Assalamualaikum